Hello, hello my people. This is Yola TV of course. Nyandi Jay Mumera aho tuba tugenda dukomeza tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye. Turimo turagenda tureba abantu ubuzima bw'abantu buhagaze butewe n'umunsi wa kabiri ngira ngo abantu baguma leta isaba abantu kuguma mu mago kugira ngo bakomeze kwirinda ikwirakwizwa ry'iki cyorezo cya coronavirus virusi uyu ni umunsi wa kabiri rero ngira ni gahunda yatangiye ejo ku cyumweru twaberetse uko byari byifashe mu nce zitandukanye twagiye kimisagara tubereka uko bimeze tuza gikondo tujya gashyikiro tubereka uko bihagaze uyu munsi rero tukaba turi sejemu turimo turareba abantu bimeze bite abacuruzi bimeze bite se eh, bizinesi zirimo ziragenda gute abantu mu ngoho barimo baragezwaho ibyo kurya cyangwa se eh, ibyo kunywa mu buhe buryo turagenda tuganira n'abantu batandukanye ni yero tivi tukibutsa ko ushobora gukora subscribe kuri Yellow TV ugakomeza gukurikirana ibiganiro nk'ibi ngibi reka tugende tubagezaho amakuru menshi atandukanye tuganira n'abantu batandukanye tumenye ngo ubuzima buhagaze gute muri iki gihe ese barimo baririnda coronavirus mu buhe buryo n'iki kintu bagiye gukora kugira ngo dukomeze guhangana n'iki cyorezo dufatanyije na leta ndetse tutavuye mu murongo leta yacu idusaba stay in touch eh, murakoze amazina yanjye nitwa rufangura noella nobera nawe tugusanze ahangaha urimo uracuruza kuva icyo cyorezo cyatangira cya korona virusi kugeza uyu munsi urabona bizinesi yawe ihagaze ite eh, murakoze ntabwo navuga ko biri kugenda neza kuko abantu ntabwo bakiri kugenda nk'uko byari bisanzwe bimeze ariko fa biragerageza ugereranyije kuva mu gitondo kugeza aya masaha abantu binjiye baje guhaha ah, ugereranyije ni nk'abangahe ntabwo barenga mirongo itatu hari kuza abantu bo muri quartier kandi aragenda ukabona niwe uri kugaruka ntabwo hari abantu bagiye batandukanye bari kuza ni abantu bamwe twagiye tubona ibihugu byinshi ndetse n'abakire abaherwe ku isi batandukanye bagiye basohora amasitati agaragaza uburyo ki bagiye bahomba bagaragaza akayabo k'amafaranga bamaze guhomba wowe ugereranyije igihe iki cyorezo cyagereye mu Rwanda ndetse n'izi ngamba zafashwe na leta kugeza uyu munsi ugereranyije nk'amafaranga wari usanzwe winjiza ku munsi mu minsi isanzwe ugereranyije umaze guhomba nk'amafaranga angahe ngereranyije kubera ko twe ducuruza ibintu biri basic ntabwo navuga ko tumaze guhomba amafaranga menshi ariko ntago yabura ntago twakoze eh, imibare neza ngo ngo dukore neza ngo tumenye ngo aya niyo twahombye ariko arahari yahombye kuko ntago hakiri kuza hari akiri urujya n'uruza rw'abantu ni ubuhe buryo mwe muri gukoresha kugira ngo mukomeze guhangana n'ikwirakwizwa ry'iki cyorezo cya korona virusi eh, turi abakiriya mbere y'uko binjira bari gukaraba intoki Eh, tunagakoresha sanitizer eh, nk'uko mubibona nambaye mask face mask eh, n'amaga nubwo ubu nabaye nyikuyemo ko nta bakiriya barimo uvuga ngo iyo umukiriya yinjiye uhita wambaraga kubera ko ntabwo wafata ibiceri ari kuguha ko ntuzi aho avuye ntuzi niba arwaye ukoresheje ibiganza byawe ko ushobora kwiyanduza rero ukoresha ga kugira ngo zigufashe hari uburyo eh, izi kompanyi zitandukanye zikorera hano mu Rwanda z'itumanaho Airtel Tigo ndetse na MTN bashizeho eh, ubwo kugira ngo bashyigikire gahunda ya leta ya cashless uburyo bwo gutanga amafaranga mutayakozeho nko kuri telefone umuntu akakwishyura kuri momo cyangwa se akakwishyura kuri mobile money cyangwa kuri Tigo cash mwebwe ntago muri kubukoresha ubwo buryo ubwo buryo turabukoresha ariko ntabwo ari ku bantu bose kuko hari abantu batari batari updated ko ibyo bintu byahindutse kuko ntabwo ari ko abantu bose bafite amakuru so ntabwo ayo mafaranga nayo twayirengagiza mu rwego rwo kugira ngo rero mwirinde iryo kwirakwizwa kuko amafaranga ni ikintu kimwe mu bintu navuga ko uh, uh, cyandura vuba cyane kuko kiba cyakozweho n'abantu benshi namwe bishobora kuza kubagiraho ingaruka kuko simpamya ko nubwo muri kuyafata mwambaye ga ariko nimugora nimujya kubara ayo mwacuruje ushobora kuza kwibeshya ugasanga uyakozeho nta buryo kimwashyiraho mwashyiraho bwo kugira ngo abakiriya banyu bakangurire gukoresha ubwo buryo bwa cashless urebye turi kubikora umuntu ari kuza tukamubwira ati rero harimo risike gukorera ku mafaranga yanyu ubutaha gerageza amafaranga yawe yabitse kuyohereza ni ubuntu kubikuza ni ubuntu tugerageze mudufashe turi kugenda tubikora nyine muri make ibintu bimeze neza nta kibazo nta kibazo rwose murakoze cyane namwe murakoze utangiye utubwira amazina yawe eh, njyewe nitwa Hagenimana Moise mubizi tugusanze hano igikondo nawe hano ni sejemu ngira eh ni sejemu hano dusanze urimo uracuruza inyama hano muri busheri ho bimeze bite ubuzima buhagaze bute inyama zirimo ziragurwa muri iki gihe cy'icyorezo cya coronavirus oya nta muntu wagura inyama rwose n'ufite amafaranga ntabwo waza kugura ikiro cy'inyama cy'ibihumbi bitatu wavuga ati naguramo ibishyimbo nkamara icyumweru mbigura eh, nk'ubu kuva mu gitondo nta n'ibiro bitanu nari nagurisha mm. ku nka yose ku nka yose ese murabona biri buze kugenda gute niba nta biro bitanu uragurisha ku nka yose ufite icyizere ko biri bugere nimugoroba byibuze wayimaze ntabyo nta cyizere ntacyo ntacyo urabona n'abantu nta bari kugenda mu muhanda nta bari kuza guhaha n'umwe umwe eh, ntabwo waza kugura inyama wakwemera ukagura ibishyimbo na kawunga ugashyira mu rugo ukagera mm. bivuze ngo bizinesi yo gucuruza inyama mugiye kuba muyihagaritse se musubire mu rugo cyangwa mujye guhinga tuzabaho tuzajya guhinga se nta modoka zigenda ngo umuntu ajye mu cyaro wenda yicaye wenda ajya kura n'ibijumba wenda abirya ubundi mu busanzwe wajyaga ushobora kwiriza umunsi wose ugurishije nk'inka yose eh, inka yashiraga cyangwa uruhande hmm. ariko ubu ngubu nta cyizere reka ntacyo ntacyo rwose cyizere cyo ntacyo murumva ari iki cyakorwa rero muri ibi bihe twugarijwe n'iki cyorezo ntabwo ari twe twenyine mu rwanda ni icyorezo cyugarije isi murumva ari iki cyakorwa kugira ngo ubuzima bw'abaturage bukomeze kugenda neza ah, kandi eh, n'iki cyorezo ntidukomeze kugikwirakwiza ahubwo ngewe icyo nabona ni uko leta yafata ingamba ahubwo ndetse n'imiryango igafunga ibyo nabona iki cyorezo kikagenda abantu bose bakaguma mu mago yabo ahubwo igatanga ubufasha niba ari uhaye ibiro icumi by'umuceri n'ibiro bitanu by'ibishyimbo akamenya ko ari mu rugo agomba kubirira mu rugo no guhaha bigahagarara njye mbona muri miriya minsi baduhaye cumi ibyumweru bibiri kiriya cyorezo cyaba kigiye rwose gicitse ntawe usohoka n'ubundi si umuntu aje hano guhaha ashobora no kuyizana no ku mafaranga ashobora kuyaguha akayikuzanira ariko njye ari mu rugo umuntu agumye iwe n'ibintu bigahagarara wenda leta igatanga ubufasha mu bushobozi bwayo ifite ikavuga ati ngiye gutanga ibiro icumi by'umuceri eh, ikabiha buri muntu n'ibiro bitanu by'ibishyimbo nawe umuntu yajya arya dukeya ariko muri ya minsi cumi n'itanu akavuga ati bizangeza muri ya minsi bya byumweru bibiri baduhaye niko njye mbibona hari uburyo bwashyizweho uh, na kompanyi z'itumanaho hano mu rwanda uh, mu buryo bwo gukangurira abantu gukoresha gahunda ya cashless cyangwa se gukora nta mudakoze ku mafaranga nshobora kukwishyura kuri mobile money cyangwa kuri tigo kashi ntabwo uwo bwo buryo uri gukoresha mu rwego rwo kwirinda ko bakuzanira amafaranga afite n'icyo cyorezo yanduye nta muturage ubyemera hmm, ntawe ubyemera nta n'uyazana ntiwanabyangaye kandi koko byo ni byiza eh, umuntu abizanye koko akakwishyura kuri mobile money byaba byiza ariko noneho ntawe yazana kuri mobayiro mani nta n'ubu uyafiteho eh, ngayo nguko mm, nuko byari bimeze sawa murakoze cyane awe namwe murakoze mm, uratangira utubwira amazina yawe eh, bahita haba inshuti haba inshuti dusanze wambaye hano jire nawe ya eh, emutiyeni ucuruza mituyu ucuruza mituyu na mobayiro mani Eh. hanyuma wowe bizinesi ihagaze gute muri iyi minsi ya korona virusi ubona ko abantu basa nkaho bari mu ngo cyane amafaranga yose barimo barayanyuza kuri telefone mu buryo bwa cashless eh, bihagaze bite business yawe eh, ukuntu bizinesi imeze rero ntabwo bimeze nka mbere iki cyorezo kitaraza ubu ngubu biragenda bicumbagira gake gakeya abantu ntabwo bari kugura amayinite cyane se cyangwa ntabwo bari kunyuza kuri mobayiro mani cyane ntabwo bari kuyagura cyane ni umwe umwe n'ababikuza haza umwe umwe ariko nyine turabyakira kubera ko ni ibintu ni icyorezo cyaje nyine gitunguranye urebye eh, twagira ngo wenda ahubwo mwebwe kubera ko mu buryo bwo korohereza abaturage gukoresha uburyo bwa cashless bagiye bakuraho ibiciro bimwe na bimwe cyangwa se ibiguzi haba mu kohererezanya amafaranga ku buryo bwa mobile money Ah, ndetse no gukura amafaranga ku makonti y'amabanki bayashyira kuri mobile money ugasanga biroroshye ntago ntago bagicaginga amafaranga kugira ngo borohereze abantu muri muri iyi minsi ya corona virusi twagira ngo kubera ubwo buryo buri gukoreshwa mwebwe niho muri kubona amafaranga menshi niho muri kubona abakiriya benshi kubera ko bose bashaka gukoresha ubwo buryo ah, ntabwo ntabwo turi kubona amafaranga menshi n'abakiriya ntabwo turi kubabona gusa iyo yaje ashaka kohereza amafaranga kohereza amafaranga tubimufashamo twaheza iwe turamubikuriza muri makeya iyo abishatse cyangwa tukamubikira akabona kohereza amafaranga eh. none se abakiriya ntabwo bari kuza ari benshi nyine kubera ko bari kwitabira ubwo buryo bwo gukoresha mobayiro mani bohererezanya amafaranga kugira ngo birinde gukorakora ku mafaranga ntabwo ari kuza ari benshi nk'ubu ngubu tuvugana najyaga nk'izi sara najyaga zijya kugera umaze gukora ibihumbi bigera kuri bibiri kuri komisiyo ubu nta n'amafaranga magana atanu ndabona urumva ko abakiriya ntabwo bari kuza kabisa eh. ubundi ugereranyije ku munsi wajyaga wakira nk'abakiriya bangahe muri rusange byaterwaga n'umunsi yabaga ari nko muri wikendi n'ijana naryakiraga ariko ejo nawe hari muri wikendi kubera ko abantu nyine bahahaga kugira ngo badepe mu rugo kugira ngo bagume mu ngo nakira nk'abantu bagera muri mirongo itatu mirongo ine gutyo Eh, umuntu arebye nk'amwe mukora izi serivisi mucuruza mitu na mobayiro mani muhura n'abantu benshi batandukanye ubundi mu busanzwe ibyo ari byo byose kuva mu gitondo kugeza aya masaha ushobora kuba utarahura utarahura n'abantu bari munsi ya mirongo itatu ndabeshya nakoreye serivisi se ntabwo ndabagezamo umaze guhura n'abantu bangabo tubaze nk'aba mobayiro mani ni nk'icumi aba miti bo barajya nko muri cumi na batanu urumva ibyo ari byo byose umaze guhura n'abantu bagera muri makumyabiri na batanu uh, uh, ni ubuhe buryo uri gukoresha kugira ngo wirinde iki cyorezo cya korona virusi eh, uburyo ndi gukoresha umukiriya araza nkamubikuriza nkamubara amafaranga ariko nkamubwira ati amafaranga ndayaguhaye ariko nubwo nyaguhaye undi yakoresha icyo yakoresha nturangiza ukaraba intoki ukora ibindi by'isuku ntange iyo ndangije dore intoki zanjye zirasa neza hariya kuri butike ndagenda ngafata agasabune nk'akara ntabwo bari kutuza nabo nyuma wenda y'iminota cumi n'itanu hagati y'irindwi na cumi n'itanu nkakaraba intoki nkagaruka mu kazi eh, yishize ndagenda nkakaraba nkagaruka mu kazi eh, niko ndibukuka kugira nanjye nirinde kandi nkirinda gukora mu maso kuko batwigishije hasha amatangazo kuri radiyo y'uko iyo ukoze mu maso ufite imyanda bishobora kuba wenda waba wahuye n'umuntu ufite kiriya cyorezo ukaba nawe wakitera ukaba wagitana bagenzi bawe batubwiye yuko tugomba gukaraba mu maso tugomba kugira isuku emutiyeni atwohereje na esemesi turazubahiriza eh, hagati y'umukiriya n'umucuruzi wenda nkanjye iyo ngiye kubaha serivisi mubwira ati hagarara muri metero ubundi nguhe serivisi hari n'uza rwose akavuga ati amafaranga ntabwo ndi buyaguhe utari inyanduza akayashyira hasi nk'atora yarangiza agakomeza Yes urakoze cyane ngayo nguko rero ni Yellow TV mukomeje gukurikirana ngira ngo ikiganiro cy'uyu munsi naha ngaha tugisoreje njye na RJ ko ushobora gukomeza gukurikirana gahunda za Yellow TV ah, kuva dutangira ngira ngo twatangiranye namwe tubereka uko byari byifashe kimisagara tubereka uko byari byifashe mu gashyekero uyu munsi twari turi sejemu niho dusoje ikiganiro tuzajya dukomeza tugenda tubagezaho n'ubundi umunsi ku munsi uko gahunda ziri kugenda zikurikirana uko ubuzima bw'abaturage buri kugenda bumera stay in touch DJ Mubera iyi ni Yellow TV ukomeje gukurikirana